ngồi đi tới nơi ngồi tua lì à cầu em biến đi ngồi cầu tuông khổ à. na mù hồ mù răng tia quả múc ngồi chọn nến chọn miếng hoặc cơ ôi ho xin khu ôi ho mang á à. ôi ho mông á à. mò đà ăn mò đà ăn na khó chia thầu nọ ý ngô mò đà ăn mò đà ăn coi như sinh trai xe yêu kỳ họ lo họ bị hồ khu o kỳ họ lo 我了，气哦，哦莫哦，哦我呀，我呀，好难忍的呀，太搞的我，说腾我，搞笑你个，你妈，搞搞你，搞搞你腾我，难做，好啥好。卡呀，打打，可底我，白腾着弄，白腾烂衣，口面，可能可能弄哦。我呀，做年个事哦，一路哦，但我不讲气哦。 接的这几何，这下高过我咯！啊，更俺南京的个咯，人生在世，要几何咯？何必苦苦熬几何咯？熬了几何，没几何咯？没几何，有几何咯？哎呀，真乃无语的！那你有时间那能按那答案，我多理多怎么明白。只有这亚路这里一套这答案，是因可能按那答案里边咯。 新亚路，南安爱百姓面都离东科、人生、么样？华，都有了答案。罗马主说一句：“神的那节专家讲，因为网友都是半于伊，半于伊就是能安能生命生在创业的，也都创业的。爱可以归于伊，我也要归于伊。得久天长，阿门。”这个是人一告诉人安人了，能多利，人懂货。 那你就没挖，但那年那几年，那几年又多些呢？比那以前多呢。老公楼、屋、啊、家家家家家什么用？简陋啊。所以，你看哦，我以前那的住逼苦，你能专心在山上当作挖掘，最是纯洁的，是相对来说喜欢呢。 你呢？与其俱乎是理所当然的，能否发展世界？因为啊，啊，只有新意更新的变化，叫你呢产业好卫生呢？先来颂主个喜悦的记意，鬼于生命勾勒个的确定。相信耶稣，耶稣今天和跟能讲。耶稣说，只要相信我的人都可以得永生。 从此，生命不再黑暗，充满了新的希望。只要相信它，痛苦的释放，心灵的平安。